你拿这么多口罩干嘛？我不用拿那么多。你浪费口罩，放回去。快，你学爸爸是吧？爸爸只是没地方挂。得得得。放回去。快点，放回去。放回去。不要掉地下了啊！我就这样会掉地下啊！样。 妈妈，你有油大大呀？嗯，你过来，你过来啊！我先吃完你的。妈妈，把你蛋糕吃。我来个奶油。你把都在拍吗？嗯， <laughs> 在拍。不要拍，我不要对着我。就拍你啊！你是宝贝，不拍你拍谁？草莓好吃吗？ 你吃草莓屁股？嗯，我没有吃草莓屁股，没有接，我刚才没接，我刚才接的草莓尖尖。啊，是草莓尖尖，好吃吧？芒果，芒果煎蛋鸡。 <laughs> 一个哥哥芒果过敏，一个一个妹妹超级喜欢吃芒果。 我我们还有惊喜，还有糖水。今天天天大丰子，是吧？简简单单吃一点算了。好多带那个呀。椰子糖水，西椰子西米，来一口。嗯。 咦，你这个样品单也可以走这种格式了呀？嗯。放点西瓜好不好？可以，可以吗？可以，他说可以， <laughs> 你拿走。你把它这样夹，它就可以夹。拿个纸巾。头，给他拿个纸巾，快点。要请。 爸爸，帮我拿纸巾，要这样说有礼貌。对，不要说拿纸巾，还命令口吻，对不对？系统里面是不是也可以抓得到？我帮你擦，我帮你擦。还不让拍了，这么小你就有消费者啊啊！哈， <laughs> 欠我。 いいじゃん、にどう